嗯。从前已习惯一人。 哈哈哈哈哈。 嗯，打湿了，我坐后面去。哎，哎，真能打，你咋不？哎，哎呦我的妈！ 我哪知道？我女娲，他是谁？你他妈谁啊？ 现实。一个人。哎哎呦我的妈！Oh my gosh！ 哎呦，电影有什么好看的？嗯，走不走？你当我三岁小孩？ <laughs> 走走。怎么玩啊？来，试试你的平衡感啊！拿一个鸡蛋，用头顶住，然后保持不动。切，这还不简单？走开，让我来。啊啊啊！